这种水晶念珠，这个修这个准提佛母法就比较相应，因为它里面是黄线，外面是透明的白，啊，那么这个准提佛母它的这个本尊身呢，就是黄白色，实际上不是黄又有白，那怎么是一个颜色？它是透明黄。 啊，透明黄色，所以这个黄色线对着这个透明水晶，刚好修这个准提佛母法，就相对来说比较相应，这叫全息性嘛。啊，那么待会儿呢，比方说我们持这个一些咒，有二十一遍，有这个一百零八遍，是不是？那这个数字很重要，为什么重要？就是就是防止你的业力纠缠。 使你懒惰，啊，有的人是在修准提佛母法，念咒念了几遍，念了三遍就不念了， <laughs> 念了五遍就不念了。那你是否相应？这个是很关键。你无论持念多少遍，那你是否进去了那个清净无为的空明，无人无我一片光明里面？如果你一念， 能够进去，那你一遍不念就可以了，就大圆满、圆满次第的修法了。但是通常都没有这样的根基，所以你都是要通过持咒进去这个境界，不要在这个变数。但是你不可以说，师傅，你既然不讲变数，我就不讲变数。但是你不讲变数，你的业障现前的时候，你就变成无念。 这个无念不是进去空明之后的圆满次第的无念，而是你自己失念了，失去自己的这个念头了，是业力障碍现前，你就进入昏沉和吊举，在那打妄想叫吊举，睡着了叫昏沉，因为你这个在修法的时候，嗯，你修着经常中断叫吊举，或者睡着了叫昏沉，那么都是冤亲债主在捣乱。 啊，所以是配合着这个念珠，一定要把数字念完，啊，就不是念几声就在那昏沉掉局了，啊，念念都在这个这个空和明体上面。说为什么要用水晶念珠？在古代皇帝才配才会有，因为他也练术没有，所以他就要用天然的透明的这种水晶念珠。那现在。 科技给给了我们方便，不多钱，几十块钱你就会拥有一条。说要学着贵自己啊，尊贵自己， <laughs> 这些东西。那我为什么经常大家会看到我佩戴呃一条念珠在自己的这个呃身上？那实际上它有很多的作用啊。那么你经常持念的这个念珠上面，等于是和诸佛菩萨的坛城是相连接的，和护法神是相连接的。 所以你把它套在自己的脖子上，那么它就有一个护心的作用，就是你的心脏、你的胸腔、这个心神所在的地方、正中的呃中丹田啊喉轮，乃至你的头部的整个的都在这个嗯，你们知道孙悟空给唐三藏画了个圈儿，都在那个保护圈里面、金刚圈里面啊，这它有护持你，不被邪灵干扰你的思维。 啊，不被他们左右，你的心心意，呃，这样的一个作用，并不是说带着好看啦，或者是，呃，显摆自己，不是，它有它的作用。那么实际上，你们将来在呃法界真正修成，呃，这个身外有身这样的层次，你会看到你在法界去护场或者去救护一些人，呃，你的念珠就是一种法器，它抛出去。 就是一种武器去使用，所以大家要习惯于念咒念经啊。这个不光是个计数器，它实际上是一个修炼的法宝。所以在我们的准提佛母的这个呃十八只手里面，还有一只手专门持什么念珠啊？念念清净，念念透明，念念光明。说这种水晶念珠配用，说大家把它准备好，一个准提镜，一个念珠。 啊，那么这个是必要的。